हेलो नमस्कार तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियो पनि तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्ने भिडियो मैले ल्याएर आएको छु आज यस भिडियोमा चाहिँ म के देखाउन चाहन्छु भने काम खोज्नको लागि रिरेगी सोहरूमा टाल्नको लागि फोटोहरू जहिले पनि आवश्यकता परिरहेको हुन्छ फोटोहरू खिच्नुपर्ने आवश्यकता परेको हुन्छ त्यस कारण गर्दाखेरि फोटो खिच्दाखेरि स्टुडियोमा गएर खिच्दाखेरि अलिकति फोटो महँगो पर्न सक्छ आज म तपाईँहरूलाई एउटा सस्तो खालको कसरी फोटो खिच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु जापानमा जिदो अम्बाइकीबाट फोटो खिच्न सकिन्छ जुन चाहिँ आज हामी गएर फोटो खिच्न गइरहेको छौँ अनि मसँग आज आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लामाजी आस्तिको भिडियोमा पनि आउनुभएको थियो अब चाहिँ हामी गएर ठक्क यहाँ एकीभित्र फोटो खिच्ने मेसिन छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ हामी आफ्नो मेरो लागि मलाई दुईवटा फोटो चाहिएको कारणखेरि फोटो खिच्न जान लागेको छ स्टेप बाई स्टेप म तपाईँलाई भिडियो बनाएर देखाउनेछु यो रहेको छ फोटो खिच्ने मेसिन कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ फोटो खिच्न लागि माई नम्बर कार्ड चाहिने हुन्छ तर यसमा चाहिँ मेरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ माई नम्बर कार्ड चाहिँदैन होला यसमा चाहिँ खिच्न मिल्ने भनेको रिडेकी सोको लागि रेज्युमेको लागि त्यसपछि ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि अनि त्यसपछि पासपोर्ट साइजको फोटोहरू अनि ओगत लार्ज साइजको फोटोहरू पनि खिच्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ टक्कभित्र छिरेपछि टक्क कार्टन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ बन्द गरेर अनि यहाँ अगाडि पेमेन्टको लागि स्विकर रहेको छ यहाँ टक्क क्यामरा रहेको छ अहिले चाहिँ म यहाँतिर यो फोटो खिच्ने मेसिनभित्र छिरिरहेको छु यहाँतिर स्टार्ट बटन थिच्ने त्यसपछि गेम किङ पेमेन्टमा यहाँ टच भन्ने यहाँ माथि गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो अ, फेसहरूलाई मेकअप गरेर प्रिन्ट आउट गर्न मिल्नेछ यसमा चाहिँ जस्तो खिच्यो त्यस्तै डाउनलोड प्रिन्ट आउट गर्ने हुन्छ रेगुलरमा गएर 両親を導入してください希望される写真に触れてください कलर 次は写真の種類を選びます希望される写真に触れてください यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिने साइज कुन साइजको फोटो चाहिएको छ त्यसमा चेक गर्नु होला three CM point two point five यहाँ रहेको छ 青いはい準備ができましたら撮影ボタンに触れてくださいでは撮影します321 2回目の撮影を行います321 फोटो खिच्यो दुईचोटि कस्तो आएको छ हेरौँ यही ठिकै जस्तो लाग्यो मैले चाहिँ यही त्यति गर्ने यहाँबाट आफ्नो टाउकोलाई अलिकति माथि लानु पऱ्यो ए बिच्चाको दर्का चाहिँ आफ्नो नाकको बिचबाट राखिदिने हिटी चाहिँ बिचमा छ भयो इनकेस यो यसमा भएको डेटा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने पाँच सय रुपियाँ चुका लाग्छ यदि तपाईँलाई चाहिँदैन भने यसलाई इए गरेर पनि सकिन्छ इनकेस तपाईँले यहाँबाट पैसा हालेर पैसा फिर्ता लिनु पऱ्यो भने यहाँ क्यान्सल गरेर पैसा यहाँतिर झरेछ यहाँहरू पैसा निकाल्नु ल अनि मैले खिचेको फोटो अहिले यहाँ आएको छ यही हो पासपोर्ट साइजको फोटो पासपोर्ट साइजको फोटो खिच्न मैले मेसिन चाहिँ मैले भर्खरै यहाँ खिचेर आएको छु एकदम गर्मी हुँदो रहेछ भित्र हामीले आजको फोटो खिचिसक्यौँ अब के गर्ने कति जाने